car tu es le seul qui puisse l'arroser. Seigneur, arrose mon cœur, car tu es le seul qui puisse give me tu es le seul qui puisse.